поводу разбана канала Версуса у меня только один вопрос. Саня, ты в порядке? Ты в порядке, ты в порядке, Саня. Саня, ты в порядке, ты в порядке, ты в порядке, Саня. Саня, ты в порядке, ты в порядке, ты в порядке, Саня. Саня, ты в порядке, ты в порядке, ты в порядке, Саня. Саня, ты в порядке, ты скажи нам, ты в порядке, Саня. Вот открытое окошко, как канал твой, потрепал немножко. Он проник в твою квартиру, он настроен, был как Микси, Саня. Ты смог хотел ответить, но ютубчик был против